啊，大家上午好。嗯，非常高兴我们今天能够准时相约在咱们的直播间。那么今天呢，跟大家分享的课题呢，是关于肥胖的话题。 肥胖呢，在我们生活当中啊，是非常常见的。那么，在咱们的生活当中啊，可以发现，我们的成人也好，儿童也好，都会出现不同程度的肥胖。 呃，一些。那么我们肥胖啊，它在现实生活当中给我们带来了很多的危害。嗯，第一个，它就是会引发呀多种慢性的疾病。呃，我呃，一些很的 那比如说，肥胖的人他会首先引起他的膝关节的压力太大，而造成膝关节的伤害。呃，我这是我的一个非如何呢？那为我不能没有，让我这个走路都受伤那么体重增加以后啊，引起的这种肥胖，还会引起心脏的负担过重，而引发心脏病。呃，

呃，поэтому очень нельзя игнорировать эту проблему и медленно брать ей о учёт для внимания。那么，随着生活水平不断的提高，我们会发现全球的各个国家都开始去抑制肥胖的发生。呃 с у ж д а т ь ч т в р а з е н ы э т р е м е с и 那么肥胖的第二个危害，它就是可以引发我们体型的变化，导致我们出现不自信等等一些心理的问题。那么这种现象呢，多出现在我们儿童群体和成年的女性群体。 Э, в основном это проявляется именно в комфортности в молодом подростковом возрасте, особенно в женщин и девушек, которые устроены. 那么我在上学的时候呢，我有一个同学，他的体重就特别大，然后呢，我们班的同学呢都不和他交朋友，他自己都非常的封闭，非常的自卑。жизни ну, моя соученица была очень полная, и как-то мы старались не избегать, не особо общались друг с другом. 嗯，所以说我们提到这种肥胖，除了给我们生理上带来伤害以外，还给我们心理啊带来很大的伤害。 呃，我每次坐火车或者坐飞机的时候啊，我最害怕我旁边的座位是坐一个胖的人，因为他会把我的地方啊给占走一部分。所以，这种肥胖的增加，给我们的生活、工作、学习都带来了很大的麻烦。为什么？ э, неудобства в нашей жизни, в нашей работе, и так далее. Во всех аспектах сферах нашей жизни. 甚至在很多国家，他们针对胖人呢，啊、呃，也采取了一些抑制的措施。Более э, э, мероприятия, направленные на людей. 那你比如说，在这个啊嗯，二零零五年的时候，呃，法国航空公司它就要求体型超标的乘客在购买自己的飞机票的同时，还要把旁边那个座位的机票的百分之七十五的价格要拿出来。 这无形当中也增加了自己很大的成本。那么在二零零九年的时候，爱尔兰的航空公司，它就向乘客要收取肥胖税。呃，但是。 他在去收取这个肥胖税的时候啊，他有一个衡量肥胖的标准，那就是体重腰围加我们人体的肥胖指数。 меряется вот это, это видимо, это автомобиль, это так называемое фитнес зрение. И в зависимости от этого они взимали дополнительную плату э, за переезд, так скажем. 那么，只要超出了这些数据外，他们都会额外的收取费用。Если ну, человек э, выбивался стандартов, он должен дополнительно платить. 那么大家就很关心了，这个肥胖的定义到底是什么呢？Ну, 它主要是由于我们身体当中的脂肪啊堆积的太多。呃，我们进来的能量和出去的能量啊不成比例，而越积越多。 好，那我们接着来谈一谈肥胖的原因有很多。对，第一个原因就是我们提到的生活习惯的问题。 那比如说，我们在饮食结构当中的食物摄入的这种高能量的、高热量的食物太多，也会引发肥胖。那么还有的朋友呢，他是吃完食物以后呀，老是坐在家里不动，缺乏锻炼，也会导致我们的肥胖。 А, вторая э, причина – это отсутствие достаточного количества активности, когда люди много едят, но при этом очень мало двигаются, сидят дома, ведут сидячий образ жизни. это также провоцирует набор лишнего веса. 那引发肥胖的第二个原因就是我们提到的和遗传因素有关。Вторая Соответственно, и папа полный, и, соответственно, и сын тоже э, полный. То есть она передается, полнота передается из поколения в поколение. 那么研究发现呢，在父母双方当中，如果有一方是肥胖的，他的孩子肥胖的几率大约在百分之五十。По данным исследований, если, например, в семейной паре один из супругов страдает ожирением, то э, 那么，如果他的父母双方都是肥胖的，那么他的孩子肥胖的几率大概在百分之八十左右。所以，现在你如果特别胖的话，那你的孩子将来就非常容易胖。 очень легко можете передать ее и своим детям. 那么第三个就是我们说叫内分泌的因素。А, ну, а, третья причина – это работа системы внутренней секреции, эндокринные проблемы. 我们会发现，在生活当中，很多女性啊，她胖的这个数量还是比较多的。呃，как а, мы можем видеть, э, очень много вокруг у нас именно женщин с лишним весом, больше, чем мужчин. 所以，我们发现这个生过孩子的女人和经常那个服避孕药的这种女人，她们就特别容易肥胖。那么，咱们数据研究发现呢，就是肥胖和雌激素、甲状腺激素、还有胰岛素和糖皮质激素呀，它都有关系。 очень тесно связана с гормонами. То есть это и эстроген, это и тироксин, э, гормон Т4, и глюкокортизостероид, и прочие гормоны. 那么很多人呢，随着年龄的增长，你发现他就越来越胖，这就是和体内的激素分泌水平是有联系的。Очень часто мы замечаем, что э, жир накапливается Э, это имеет прямое отношение к работе, к улучшению работы эндокринной системы. 那么第四个原因呢，就是和环境因素、心理因素有关系。И также э, одна из причин набора веса, ожирения – это фактор окружающей среды и фактор э, психологический. 啊，比如说生活条件比较好的、环境比较优越的人，他就容易出现肥胖。呃，например, если человек живет очень благоприятной, скажем так, среде, у него все есть, всего в избытке, то он тоже склонен к набору лишнего веса. 呃，我们看到很多生活条件不好的地区或者国家啊、呃，他们的这种身体就比较瘦。比如我们看到非洲，很多人就特别瘦。Но э, если посмотреть на менее благоприятные районы, регионы, как, например, в Африке, э, то мы можем заметить, что там полных людей относительно немного. 那在中国呢，也发现了这种现象，就是生活水平提高以后，肥胖的这种人群的数量越来越多，越来越多。那么第五个因素呢，就是呃，有些人在服用药物以后会导致肥胖。 啊，你比如说，我们看到有一些啊精神抑郁的人，他会吃一些这种药物，那就容易导致肥胖。所以，对于这种肥胖，不管是生理性的肥胖还是病理性的肥胖，我们都要很好的去调理。嗯。 <clears throat> 那么也有朋友啊经常在问，他说用我们凤凰的产品能不能很好的帮助我调理肥胖呢？那在这个地方呢，也给大家推荐几个调理我们肥胖的这种方案。 那么第一个就是使用产品进行一个搭配，一个组合。那么在早上的时候呢，我们可以喝上一包咱们的刺梨啊，大家看一看，就是这个。 嗯，那么这个刺梨啊，大家在呃用水冲的时候，一定要掌握这个水的温度在四十度左右。我们可以用两百毫升左右的水量。那么这个刺梨服用的时间呢，我们可以放在早餐前的三十分钟服用。 在这种空腹的状态下服用的效果是比较好的。那么到了中午，我们可以采用咱们的植物啊营养饼干，就是我拿的这个叫纤维饼干。那么我们吃的量呢是三到五片。 那么这个时候呢，我们也是放在呃餐前的三十分钟啊左右来服用。那有的朋友说，那我有的朋友说，那我吃了这个饼干，还要不要吃午餐呢？你的午餐可以正常的用。 嗯，到了晚上的时候，我们就再拿出来一包刺梨，用两百毫升的水，四十左四十度左右把它冲泡下去。那么在睡觉前，我们再吃上咱们的饼干，三片饼干。 那么在睡觉前，同时还可以用上咱们的一包寡糖。所以咱们这三个产品组合呀，就是我们调理肥胖一个最基础的一个方案。那么很多肥胖的人呢，他在除了有体重超标的这个现象以外，他还可能会伴随其他问题。 那么，在这个产品的基础上，我们还可以加上咱们凤凰的其他产品。在肥胖的群体当中，我们经常会见到一种情况，就是他的气虚、血虚。 那么他在吃这个套餐的基础上啊，可以加上咱们的凤凰口服液，早上一支，晚上一支。 эфир Феникс по ну, одному флакону два раза в день, утром и вечером. 这样用起来的效果就特别的棒。В э, этом случае результат будет гораздо-гораздо лучше. 当然，还有很多肥胖的群体，他有高血压啊、高血粘或者是高血糖。А, э, какой-то категории людей с лишним весом может быть так называемый тригипер, то есть это повышенное артериальное давление, давление э, повышенный уровень сахара в крови и повышенный уровень липидов в крови. 那么这个时候，在服用咱们这个基础套餐的时候，它可以加上血清肤或者是三清口服液，他选一个。那还有一些呃胖的人呢，他自己也有糖尿病，那么在用这个基础套餐的同时，我们要给他加上三宝、海藻钙和高纤片。 呃，三包，还有还有高纤片。对，这样的组合就非常的完美。呃，还有一种情况呢，就是呃，他自己有肥胖，同时还有脂肪肝，那么这个时候呢，咱们就给他加上血清肤，还有灵芝。 那我们还会见到一种客户呢，他就是身体特别胖，同时也伴随有便秘的现象。那么这个时候，咱们这个寡糖啊，在你原来的基础的量上啊，要适当的加量。所以，针对肥胖的客户，他伴随不同的情况，我们可以加上咱们凤凰的不同的产品。 То есть в зависимости от дополнительных проблем со здоровьем мы можем э, вариативно добавлять тот или иной продукт э, к существующей схеме. 那么除了这第一个我们吃产品的调理方案以外，还有咱们使用经络通的调理方案。Кроме того, что мы можем регулировать организм при помощи внутренней продукции, пероральной продукции, мы также можем использовать для этих целей и биоэнергомассажера, физиотерапию. 他每天可以使用咱们的经络通三十分钟左右。Мы 可以用探头重点梳理他肥胖的部位。那么咱们在中级培训当中也教给了大家关于如何调理我们这种腹部的这种手法。

участвовал в базовом обучении э, по биоэнергорегуляции. Если хотите научиться новым техникам, направленным именно на коррекцию фигуры, на работу с лишним весом, вы можете принять участие в обучении продвинутого уровня. Пожалуйста, записывайтесь и подключайтесь. 那还有很多朋友说，那我拿咱们的经络通探轴去调理这个肥胖的时候，我不知道调理哪些穴位，你可以去咱们的东宫寺或者代办处买一些经络挂图去看一看。 а у кого-то сразу возникает вопрос, вот что я возьму эту насадку и буду просто вводить э, по животу, грубо говоря, я же должен воздействовать на определенные точки. Для того, чтобы понять, где какая точка находится, вы можете э, приобрести специальные схемы, на которых указаны эти точки. Это тоже схемы, э, разработанные, и созданные бизнес-колледжем ФОХО, и они есть в филиалах и представительствах. 那么大家在用这个两个调理方案的同时啊，一定要记住，每天喝水要在两千毫升以上。这个水的量呢，不是让你一次喝下去，是你要分很多次把这个水啊喝到体内。 那我们在除了这两种方案以外呢，还要结合自己要经常多动一动啊，比如说我们去走路啊、散步啊，都可以。 那么，针对我们一些年轻的朋友，那你可以进行一些稍微剧烈的活动，比如说我们去啊打羽毛球呀，啊或者做一些其他的健身运动。那么，从中医上来讲，我们多认为他体内是有寒或者体内有了痰湿，所以我们要多用经络通来帮他调理。 медицины одна из причин возникновения литиевого вида – это скопление так называемой патогенной сырости, патогенной влаги в организме. А, и для того, чтобы убрать, выгнать ее из организма, опять же, очень хорошо подходят процедуры физиотерапии, в том числе и применение биоэнергомассажера. 那有些人说：“哎呀，你凤凰公司推出这个产品到底效果怎么样啊？”大家可能有点担忧。Кто-то ну, предлагаете схему определенную, предлагаете определенный набор продукции, но будет ли результат? Э, смогу ли я достичь необходимого результата, используя это? 那么这个产品呢，在刚刚推出来的时候，呃，咱们商学院的领导老师亲自体验了一下。Могу сказать следующее: как только появились э, те продукты, о которых я говорил сегодня, э, все мы, все специалисты бизнес-колледжа лично на себе их испытали, испробовали. 那么咱们的廖书生院长啊啊就体验了这个产品，它减体重的这个效果呀特别好。那么廖书生院长在服用了这三个产品呃一周的时间，再加上经络通的使用，他的体重降了七斤。 三点五公斤。嗯。不单体重降了啊，还有一个就是他感觉身体特别的轻松，肠道特别的通畅。 更重要的是，用了这些产品以后，他发现自己的细胞好像呃活力就特别的强大。那咱们商学院的很多老师啊，都在体验这个产品。 那么咱们的夏老师用这套套餐一周减了两点五公斤以上。原来那个裤子都穿不上，现在裤子的哎穿上还刚刚好。 我相信，在咱们的身边有很多朋友想拥有一个非常好的身材，想穿上非常漂亮的衣服，那就抓紧来用咱们这个套餐。那么，那一定要记住啊，在吃这个咱们这个套餐的同时啊，一定要记住要多喝水，适量的去运动。 Но я напомню еще о двух важных моментах. Это достаточное количество воды. 追求这种好的身材，我相信是大家每一个人的梦想。И двигательная активность. Естественно, нужно добавлять в свою жизнь побольше движения. Тогда у вас все получится, и вы будете э, видеть желаемое отражение в зеркале. Получите, как говорится, фигуру вашей мечты. Э, использование данной схемы э, не принесет никаких негативных моментов в нашу жизнь. То есть у нас не будет никаких побочных реакций, э, как, например, диарея или что-то с этим связано. Вы будете в комфортном режиме терять лишние килограммы.

那么在这个饼干当中啊，它有大量的这个植物的纤维，它可以带走我们肠道更多的垃圾，起到排毒、减体重的作用。 那么我们非常感谢啊，大家啊来聆听咱们今天关于肥胖的这个话题。希望你通过这个套餐的应用和咱们经络通的应用，能够让你的体型变得更棒。 Э, поможет вам в борьбе с лишним весом и в обретении фигуры вашей мечты.